哎呦我的妈！

嗯。嗯。Ready go。嗯。 oh, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. mm. 你坠入爱河了。